Պապին կանչումա 96 տարեկան վաճո պապն է, էլի մի նկարից։ Ես ինձ եմ նկարում։ Քվորյանում քո հետ եմ եղել։ Չէ, քվոր։ Անես չի որ քվոր։ Ռուսաստանում քվորները չեն ասում։ Քվոր եմ տալու։ Ահա դու ուրանց ավտո։ Վաճո պապին կանչում առաջի հարգի հարևանին ասում է՝ «Լացի, խախպիլակո»։